え、 <laughs> お寿司久しぶりだな何食べよっかなすみませんはいよえっとあの卵とはい卵えっとあのえっとあ縁側と縁側長、えっマグロとアジくださいはいマグロとアジウニこっちちょうだいウニかしこまりとあ トロタクトすいません今日終わっちゃったんですよじゃあチャーム虫あいよム虫超あらあらあら甘エビマリチャンネル正面にレイあつ今日は連続技の解説をしていくよ何事にも大切なのはリズムとタイミングそうだね技と技の間を開けない流れるようなコンビネーションが 連続技のコツだよそして流れるような発声が注文のコツ覚えておいてね人間の最大の隙ができる時は攻撃をしてる時その隙を突かれて相手に切り返されないように一呼吸で一連の動きを終わらせるのがいい連続技なんだ考えてる時間はないからねあらかじめ 動きを体にしっかり染み込ませておくのが大事それじゃあ門下生の職人にはふわりのおすすめコンビネーションを紹介しちゃうよ刻み逆突き回し蹴り後ろ蹴りのこのコンビネーションちょっとやるから見ててね <laughs> 連続技の一番最初の技刻みき初手で上段の陣中口と鼻の間ねこの陣中を狙っていく足は半歩踏み込むこれはね空手の中で最速の技なんだでこの時の拳なんだけどこうやって縦剣でも OK だしこうやって返しても OK とにかく スピードが大事初手はね相手にダメージを与えるっていうよりも相手にこうやってね受けの姿勢を取らせて反撃できないようにするのがポイントなんだ刻み突きに続けて逆突き一気に踏み込んで中段の水月を突くポイントは 刻み好きの時よりもさらに踏み込んで突き込むことしっかり踏み込んで腰を落とすと相手の視界から消えるんだこう回し蹴り逆突きで踏み込んだ前足を軸にして後ろ足で相手のあばらを狙うよこの時軸がぶれないように 足はしっかり曲げたままにすることあとは蹴りがこうやって大振りにならないように抱え足を取ってコンパクトに蹴ることこんな感じ連続技最後後ろ蹴り後ろ蹴りは1回転するから軸がねぶれないように 蹴り込む位置を定めておくのが大事だよ相手から絶対に目をそらさない回し蹴りした足がつく瞬間に後ろ蹴りの抱え足を取る以上これで連続技はバッチリだね連続技のコツは流れるようなコンビネーション 注文のコツはそう流れるような発声だねそれじゃあ早速実践稽古に行ってきますはいお客さんにんにくはにんにくチョモランマ野菜増し増し油辛めおめ